तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है मेरा तुम छोड़कर तो देखो मौत खड़ी है मुझे गले लगाने